көп физикалык приборлордун конструкциясында линзалар бар ошол линзалар аларга түшкөн нурларды сындырат дагы нерсенин сүрөтүн алууга мүмкүндүк берет томпок же иймек кээде бир жак бети тегиз беттер менен чектелген жарык нурунун формасын өзгөртүүчү жана оптикалык сүрөттөлүштү алууга жөндөмдүү болгон тунук нерсе линза деп аталат